байыркы грек ойчулдары дүйнөнүн түзүлүшүн ааламды элестетүүгө асман телолорунун көрүнүүчү кыймылын түшүндүрүүгө жана алардын асмандагы абалын аныктоого аракет кылып дүйнөнүн геоцентрдик системасын грекче гей жерди түзүшкөн бул системага ылайык ааламдын борбору кыймылсыз жер жана анын айланасында айланган баардык асман телолору деп эсептелген ошол алыскы мезгилдеги дүйнөнүн түзүлүшүнө мындай көз караш табигый көрүнүш эле анткени ал түздөн түз байкоолордон келип чыккан жылдыздардын фонунда планеталардын кыймылын түшүндүрүү кыйын иш болуп чыкты дүйнөнүн эң толук геоцентрдик системасы биздин замандын экинчи кылымында грек окумуштуусу клавдий птолемийдин эмгектерине иштелип чыккан птолемий күн менен ай жердин айланасында бир калыпта батыштан чыгышты көздөй алдыга багытта кыймылдайт деп ырастаган чоң чөйрөдө деферен латин тилинде деференс алып жүрүү планеталарда бир калыпта жана алдыга багыт боюнча кичинекей тегерек эпицикл гректен эпи үстүндө жана циклос тегерек сөзүнөн алынган ал эми эпициклдердин борборлору өздөрүнүн тегерекчелери боюнча алдыга бир калыпта жылат талеймидин дүйнө системасы аалам жөнүндөгү диний христиандык идеалдардын алкагында жакшы төп келген ошондуктан аны чиркөө колдогон мунун аркасында ал дээрлик эки миң жыл бою сакталган